Tossa on mun iskä ja tuossa on äiskä ja tuossa on muuten mun sisko. Ja tässä on mä. Mua ehkä välttämättä tunnista niin hyvin, kun mulla on toi suukapula suussa. Okei, okay, voimalla tosi kovalla SM-klubilla käymässä tuolla New Yorkissa. Jos ihmettele siis, miksi meillä on tää niittinaamarit kaikilla päässä. Kato nyt, kato nyt. Mä oon nähnyt tuon sun tyhmän albumin ainakin 50 kertaa jo. Mulle nyt Alpo, et tähän voi kyllästyä ikinä, ei ikinä! Niin, niin. Oho, jaa, no niin, nythän me päästään mun lempiaiheeseen, eli omaa kultaa, vai mitä? Mm. Joo, tässä on meidän pääkuvia. Onko sä nähnyt näitä? Onko sä nähnyt? Kato, tuossa pappi vihkii meidät. Ja nyt me nähdään Morsius Viitti. <laughs> Oli meinaa kyllä liukuvoiden lopussa silloin. <laughs> tässä, tä, tässä tota noin, niin se on niin nättinä, tässä siinä on se hääpuku päällä. Voi että, meillä oli niin ihanaa. Niin. Jaa, niin joo, nää on näitä tyhmiä kuvia, joo. Tässä se on vähän myrtsinä tää mun kulta, kun mä menin pettää sitä sen vasemman siskon kanssa. Mutta ei näin meidän välillä, niin... Kyllä mä vieläkin käyn vasurilla, mutta silloin mä pistän tän oikeen käden kaivaan persettä ja mä hämään sitä sillä tavalla. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, nyt katsotaan alusta Voi vittu mä ton kattelin sun kanssa just eilen, en saatana lähde enää siihen. Jää, jos ei sulle albumi maistu, niin kyllä mä sen kuule itsekin kuule luettua saan niin. No kuule ole hyvä vaan. Selvä, selvä. Aisa. näin Aisa. Näin Aisa. Näin Aisa. Näin Aisa. <laughs> Alpo, pistä pyörä. Ei, ei, kato kipeä, täällä on sitäkin osastoa täällä lopussa. Kato tätä kuvaa ensin. No vittu kun ei kiinnosta, että tee mutsinussia tai vitun aasia tai tee näin satana koukospähkinä sen kassin keskellä kusiasteessa. Se mitä? Lauletaan sitten vaikka välillä. Ei, ei lauleta, ei muuten vitussa lauleta. Isä, se on paskapää, äiti, se on kusipää. Ovessa lukee paska ja pää. Rantalo! me vittu! sinne satana talkkarin käppää tai joku muun naapuri? Niin. Vittu, sun tarvitsee täällä pyöriä aina. Mulle tatuoidut miehet ei kiihota mua niinku pätkääkään, niin. No mitä ne olis vittu ruumishuoneelle tai vittu kotiin tai lastentarhan pihaan kyllä? Mm, lastentarha! No siinäpä idea kyllä, mutta sitä ennen. <laughs> tehdään kakkosenkin. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Kyllä päiväkodit on ihania paikkoja ja tarhan Mm. Voi vitsi, kun olisi taas pikkulapsi, niin pääsisi tarhantätiä hoivattavaksi. Saisi tankkia pyllyjä vaipat päälle. Ui, ui. Ja mikä siinä on? Ui, onko ne nokialaiset vai? Kyllä, aidot kontiot. Tästä on pakko kertoa kyllä jätkille. Moi, Rantala täällä. Joo, Venä. Joo, moi Rantala täällä. Venä, Venä. Joo, joo, moi, moi Rantala täällä. Venä. No niin, moras. Hyvä jätkä, terve. Tota noin, niin... <clears throat> Ette ikinä arvaa, missä mä täällä oon. Kyllä, aivan oikein, lastentarhan piassa. Ja ette ikinä arvaa, mitä mä näen. <laughs> mä näen. Mä näen. Mä näen. Kautta pyhän Freddie Merkurin pallihien. Pakko saada nauhalle. Äh? Mä nolla. Rantala! Panu helvettiin sieltä, me ei päästetä sua sisään. Ei päästäkää sisään, mulla on tärkeitä asioita. Meitä ei, ei, ei kiinnosta. Ei. Kelloa pekkuli päässä. Valiohattu. Valiohattu. Totta kai, niin joo, joo. Tyhmä kysymys, sori. Joo, joo. Mitä se tekee? Estää höyryn haihtumisen päästä. Ja niinku promillet vai? Ottaa kuukauden kuppia tää päässä, niin on känneimässä, mitä niin kukaan on koskaan ollut ja tulee olemaan. Tää kuolee. Toi nyt kuulosti kyllä Pekkuli mun mielestä ihan tyhmältä jutulta. Mistä sä oot tuommoista kuullut? kaverilta. <laughs> <laughs> Morjes, morjes, morjes! Mikä on telkkarissa? <laughs> Kauan. Mä otin teidän telkkari hallintaan, koska te ette päästänyt mua sisään. Niin, niin, niin, niin, niin. Voi niin. perse, toi homopaa on joka kanavalla. Pakopaikkaa ei ole, rakkaat puppelini. Mitä sä oikein haluat? Niin kun mä sieltä oven takaa huutelin, mulla on teille tärkeitä asiaa. No mitä asiaa? Katsokaa tarkkaan. niinhän te luulette. Mutta mä näin tuolla pihalla äsken jotain todella todella outoa. Ja teidän onneksi mä sain kaiken myös videonauhalle tallennettua. Ja jos tää on jotain koirien pökälejuttuja, taas pitää saa kuvailla, niin mä otan... pystynyt unohtamaan noin työ- ja kotiongelmat. Joo, niin on. Hyvin on tehonnut. Jakomieliterapia tuntuu olevan ratkaisu ongelmiisi. Niin tuntuu, joo. Musta tuntuu jotenkin, että mä oon ihan eri ihminen. Ihana ihminen. <laughs> Mielenkiintoista. Kerro toki lisää. Joo. Musta jotenkin tuntuu, mä voisin halata <laughs> koko maailma ihan sille rutista ihan kunnolla ja kuunnella lintujen ihanaa laulua. <laughs> Pojat tuolla töissäkin sanoo, että mä oon ihan eri ihminen. Pystyy nauttimaan tiiäksä, ihan kunnolla luitta katkomisesta ja päitten irrottamista ja kirveellä hakkaamisesta. <laughs> Joo, pomokin sanoi, että mä oon tehnyt ihan vitu hyvää duunia viime viikolla. Mielenkiintoista. Entä kämppäkaverisi? Miten he suhtautuvat muutokseesi? Joo ne. Mä en ole kyllä hirveästi niille mitään kertonut vittu, kun ei niille viitti kertoa mitään. Vittu kipä kusattaa. Pekko on mun viinat vittu ja on vittu rillit saatana. Paskat pitäis tuommoista hoitaa piha. Ja rantala. Rantala saatana. Minkä takia sen pitää koko ajan esitellä mulle sitä kulliaansa? Häh? Sano sä saatana kun sä psykiatri oot. Häh? Koittakaahan nyt vain rauhoittua herra Jammu. Saanen muistuttaa, että olette täällä tuomioistuimen velvoittamana. Jos hoito ei tunnu tepsivän, niin vankilatuomio odottaa. Joo, Täytyy rauhoittua jo. Täytyy ajatella päiväkotia. Joko mielentero. Olette aivan oikeassa. Tehdään nyt niin, että aion suositella teille lisää lasten seurassa oloa. Aion ehdottaa johtokunnalle, että saisitte adoptiolapsen hetkeksi aikaa hoitoosi. Oi oh joo, kiva juttu. Mitä hän on jätkät sanonut? pikkuli. Sekin on ihan täynnä. Ota, ota tosta. Hyvä! No niin. Kato, Jammu, morjesta. No moro moro, heistä viinaa tänne. Entä eikö pillimehu maistu enää? Mitä vittua sä sanot, ha? Jammu, jammu, ota tosta. No niin. Miten hmm. päivä mennä? Ihan hyvin, miten niin? Tota, onko hakannut monta tyyppiä, pöllinyt miten rahat? Joo, oo, no no. Ihan vitusti. Ainakin viitta punkkareverin vedin turpaan ihan vitusti. Oliko kiljun lasku myöhässä vai mitä? Öö, jotain sellaista joo. Se on aika pitkä tarina. Ette te kuitenkaan ymmärrä. Miten jos koittaisit selittää meikäläiselle tota oivassa tuopin ääressä? Mä tarjoan. Morjes, morjes. <coughs> Kuulkaas hei. Nyt meidän pöydässä istuu kyllä semmonen tappelupukari, ettei löydy hermonasta toista. Tässä on Jammu. Eikö sä käynyt tänään punkkareita vähän hakkaamassa? Ah. Tänne käynyt jotain punkkareita. Joo, niin kävin tota hakemassa noita kiljuvelkoja pois viideltä punkkarilta. Ei ne suostunut maksaa. Kävi sitten porukalla päällä. Ensimmäinen kun tuli sieltä suoriltaan, niin Hyspala vertaisi vastapallooni. Niin kaikki hampaat lens suusta. joo, joo. Sitten to, seuraava kun tuli, niin potkasin säkeelle niin kovaa, että säke tuntui kurkussa asti. <laughs> Aina tuli päälle, niin pyykkäsin jalan alta niin, sitten kolmas tuli sieltä. Ei mitään, otin kurkusta kiinni. Ei tämä naisia No, no, no. Mikä se on hauskaa jätkä niinku? Vituna. Siis kyllä vähän Heikki tiiä. Tämä hauska jätkä, mutta kerro mulle, mikä musa on hauska? Se on, se on sun tyyli, kyllä sä tiedät. Niin, no. Tyyli, siis pukeuduks mä tekemään vastusti? Vittu änkytäks mä joten? Hä? Änkytäänkö? Ei, ei, ei, ei, ei. Sano mulle kipe, mikä vittu mun sanoi? vittu hauskaa! Onks mä jotenkin pelle? Onks mä pelle? <laughs> telkkarissa. Näkyy kaikilla kanavilla. Seksikanavillakin. Saatana! meni niin, neitipsykiatri. Sait vähän hyvää. Nyt olisi mun vuoro. Ihan mitä vaankin. Ihan mitä vaan. Tota, mä tarvitsisin vähän tietoja. Tota, Jammuhan on sun potilaas, eikö Mä voin puhua mun potilaista. Kyllä sä kipelle voit kertoa. Kipelle voi kertoa, kato, ihan kaikki. Synkimpätkin salaisuudet. Jos mä pistän kättä tänne. Kerro vaan. Kerro vaan. Ja mulla on terapiassa. Okei. Okay. Okei. Okay. Hänen stressiään vähennetään hankkimalla hänelle uusi henkilöllisyys. Okei. Okay. Jatka vaan. Tässä tapauksessa sen Okei, okay, okei, okay, kerro lisää, jatka vaan. Hoitoa tarvii tiivistää. Hmm? Hän tarvii. Hmm? Jammu tarvitsee. Mitä se tarvii? Kerro. Vauvan hoitoon! Vauvan hoitoon! Vauvan hoitoon! Selvä. Kiitti. Ootko sä jo lähdössä? Joo. Etkö sä rakastakaan? Joo, ihan kuin kives syöpään. Morjes. Antala, morjesta. No olisi sulle vähän uutisia. Ole sorttu. Morjes. Tota noin niin. Sulla on... Jammu, sulla on täällä lähetys. Häh? Ja mitä? Jako mieli jammulla. No niin, katoin mitä se. teet. Älä itke, älä, älä itke, älä vaan itke, no niin. Mitä ihmettä tää nyt oikein on? Mä pitää hoitaa tätä vauvaa. Tää on osa mun terapiaa. Älä itke, paha setä menee pois vaan. te tommonen vauva. Niin. Niin. Hei hei! Hei, mitä sä nyt teet? Näytäis pikkasen esimerkkiä tuolle pikkuvaavalle. No niin, paha setä tuossa vaan örveltään. No, yritäksä nyt myrkyttää tota, mitä? No viinaa vasta viiden vanhana, niin. 我勒个乖呀！Vitsi! Nyt mennään kyllä ulos leikkimään. Aapo! Jammu. Siis mä en edes tajua, miksi mun pitää olla täällä sun mukana? No sen takia, että jos toi on housussa, niin sä tulet vaihtaa vaipat. En mä. Mä en mennä paskaan koske. Piste! Vitsi! Uh, moi. Hyvä jammo! Ei jammo! Jammo! paska, hei. Vaihda ne voipat, hyi vittu. Sä vaihdat ne vittu voipat. Hei, joko saa vaihdoit? Tuo vauva. Perse on ihan karvan. Ja noin munat uma conversação. Siamo, siamo, Antolo, Antolo. Muy bien, muy bien, muy bien. Alkaa Pekkulle olla aika kypsää kamaa. Ota nyt se hattu jo pois sen päästä, sen aivothan sulaa kohta. Ei olisi siis iso menetys. Ei vai se on mun vuoro. Miten Alpo? Eikö näytänyt mä aika hyvin vauvaa tänään? No joo. Paitsi että mun pippeli ei ole mikään tutti. No kyllähän sitä nyt paraskin imitaattori välillä erehtyy. Hei, missä jammu? Se pimahti. Ja joutuu pöpilään. Mielenkiintoista. Äärimmäinen shokki on sekoittanut täysin jammun ja hänen persoonansa. Mutta eikös hänen voisi kokeilla tätä uutta kehittämääni adraliini-steroiditerapiaa? No, mahdollista, että se tekisi jammusta entistä aggressiivisempaa. Mutta sitten me voidaan sanoa, että jammusta on tullut normaalia. Päästä se kotiin. Aivan. Niin, se on paskaa.